Facts number 9, my most embarrassing moment, yung nadapa ako sa school namin. Nadapa ako ng dahil sa ice cream, ice cream, basta ice cream. Tapos sabi sa teacher namin na ano, ang mali, i, tatakbo o iikot, magdadaling sa buong campus namin ng limang ikot yata o tatlo. Basta buong campus, eh, eh magdadaling sa buong campus. Tapos pangalawa, yung umawit ako ng crazy love ba yun? Tapos naging zero score ko. Grabe, sikit-sikit mo na At pang-apat ako, ni, ang lima, Cyrus, pang-anim, Princess Selgie, pang-pito, Jasper uh, dalawang sukat lang. Max number 19. Sports play. Badminton. Minsan badminton, minsan running. Pero pag running kasi, nakaling pa ako pa sa sakit. Yan ako kapasat. Max number... What's up mga katulig? Welcome sa aking channel. Kung napadaan lamang kayo sa aking channel, huwag niyong kakalimutan mo subscribe at i-click ang notification bell. Ang content ko ngayon ay 19 random facts about me. So, let's start. Facts number 1. Full name. Anthony Josh Marcelo Magliari. Facts number 2. Age. 16 years old. Facts number 3. Birthday, August 23, 2004. Height ko ay 5'7". Facts number 5. My religion, Roman Catholic. Pero hindi ako mahilig. Hindi ako nagsisimba masyado. Box number 6. My relationship status. Still single. <laughs> Box number 7, my zodiac sign. Um, Gemini? August 23 to ano yata yun eh. O basta Gemini. 8. Box number 8. Weight. Ilan ba weight ko? Mga 45. 45 kilograms ba? Facts number 9, my most embarrassing moment, yung nadapa ako sa school namin. Nadapa ako ng dahil sa ice cream, ice cream, basta sa ice cream. Tapos, sabi kasi ng teacher namin na ano, ang malate, i, i, mag, i, tatakbo o iikot, eh, magdadaging sa buong campus namin ng limang ikot yata o tatlo. Basta buong campus, eh, eh magdadaging sa buong campus. Tapos, yung pangalawa, yung umawit ako ng Crazy Love ba yun? Tapos, naging zero score Really, ko. nigga? Grabe. Parang napahiya talaga <laughs> noon. Tapos, tapos mapapasa na all ka na lang kasi ang ganda-ganda ng ano. <laughs> Fox. 11. Number 10. 11. Nawalampas ako ah. One of my favorite things to do. Um, My favorite things to do, maglinis ng bahay. Minsan maglinis ng bahay, siyempre, palagi mag-ayos ng kwarto. Yun ang palagi ginagawa ko. Palagi ako nag-ano ng kwarto ko. <laughs> Manood ng mga movies, series, at marami pang iba. My favorite food, box number 11. Favorite food, spaghetti, pansit. Uh, ah, burger. Yan. number po. number 12, favorite song. Crazy Love. Basta Crazy Love? Crazy Love? <laughs> favorite animals, dog. Biggest fear, wala naman. Hindi naman akong iyak ng grabe nga. Believe in ghosts? Yes, minsan. <laughs> Medyo believe. Number of siblings, anim, at pangpito ako. Facts number 17, name of siblings. My bro, my kuya, action tricks. Kuya Israel, ako, Cyrus, Jasper. My sister, Baby Trixie Kate Malia, Baby Kate, at Princess. Princess. Box number 18. Sports you play? Badminton? Badminton? Running! Minsan di ako nag-running. Nagbabadminton daw, wala naman akong ano. Mga ganun ganun. My, my future career. My future is to be teacher. Oh. At doon na nagtatapos sa aking video. Huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell, mag-like, comment, and share na kayo para sa mga bagong videos update. At kung may mga gusto kayong paggawa, challenge, prank, or anything, i-comment down nyo na or i-follow na lang ako sa mga social media account ko para may mga may mabigay kayo mga challenge sa akin. Pwede nyo rin akong DM or PM sa aking mga social media accounts. Thank you! Thank you for watching! Sa sunod na video, bye-bye! <laughs>